casal né? Маме подарок бить? На входе сможешь? Большой питерский блюд. Большой питерский блюд. вода замерзает. ФС 77-51-135. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Удмуртской Республике. 15 декабря заканчивается программа утилизации.

выбрать тебя, мама. еще ездили и до Ну, кто-то ездил и, и до подорожания. Мне кажется, этот сюда, этот туда, блядь, этот навстречку. Давай, давай, давай. Опачки. Ой, ой мама. Есть нахуй, там в очко еще уебает. Sweet, so from Memphis, Tennessee, Julie May. ёб Вот дебил, а. Вот, сука, урод, а. Ёб твою мать, блядь! Ну вот и ехали не спеша. 抢劫！ 哪里有 твою мать, блядь. Бля, у меня видеорегистратор включен был.孩子转进来，我就觉得不对啊，怎么办？这样怎么办？哎呦，拜托。 па па па Тихо. Что такое? Твою мать!